Ben ne zaman zaman irdim Olmayın kavgana keremin Lütfu ben irdim Can anam, Heykeli canım beden irdim كان كتمان يردمو وفي مكان يردين Gülşen türde meskenimiz bir çemen idi. Yavrum bu gece ben seni ekil geleyim Vaslayet edin buldum benim şanıma nazır Bilbirdi uykuda değildi gafıl Bilbun ara iki kişiye sinik şemzil Yıldım bir beni koyup sarı saravraz Haydar pey sunmağı din var izaz Yani bir var Canalı bal çeşmiyet مثل الذي گاهی ماست یا عربد آغاز کشیم که بیچاک بلغن اما پیره پیرهن ایدی zombie. الكبير دوران حكيم دينوي نقر كل سنة أرمان منشاكي مراد أنقب وجهي حسن قلبي كان كشمان وكان كشمان Erdim usimten yirdi Gülşen türde meskenimiz bir çemen